Мне некуда, но не беда, переночую на вокзале. Где? Они неловко замолчали. А можно к вам? Сказала да. А чуть на вокзале, у меня дом есть. А ты что после этого делаешь? Уходишь? Ну, я ушел, конечно. Ну так уж ты дебил, а не я и не она. Не читал. Давай забирай свои груши катись. Мальчик еврей? Нет, бабушка, он русский. Представляешь, что он русский? Саша, а девочка не русская. Успокойся, мамочка. Короче так. Я хочу жениться. Понимаете, я очень люблю Машу. И хочу на ней жениться. Маша выйдет замуж только за евреев, как это сделала я и ее мать. голодовка. Сидеть! Заткнись, подонок! Я тебя ненавижу! Не смей так говорить! Давить! Ну не стесняйся, чтоб презирать, да? А может, тебе говорят, жидовка?